intelectuali care au făcut o la pagină Україна вільна! Україна вільна! Так! Вільна! Вільна Україна! Україна вільна! Bucureșteni, veniți alături de, deci acești oameni minunați. Nu treceți nepăsători. Oameni buni, suntem în fața ambasadei Rusiei. Chiar vă plac de roșii ăștia? Criminalii! На жаль, не можу перекласти, не знаю румунську. Так, добре. І так, подобається. Путіну капу! Kiril Satana! Kiril Satana! Кирил Сатана хуй зв'яже. Kiril Satana! Patriarh. Patriarhul! Patriarh! А, добре, добре, добре. Я забула. А я забула. Добре. Kiril Satana! Кирил Сатана це патріарх. А я забула. там. Добре.